Sueño. necesitaba ayuda, pero como el descanso nunca llegaba. Buenos días. Tiene cero llamadas en su contestador. Llamadas este mes, cero. Solo ahora, después de tantos años, lo he entendido. No fueron sueños, fueron avisos.